зосуна ардақты шұңқар екен деп алсам деп olsuna Aylığına gün сен неге іліндің ай айланып өпсім озып салқынға күнді барғанда қапырай мен деп чочуна Қадыр кетсін деген ай қайрылып өпсім